Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Ya ya bono tu tri tidak wi bono. Pati semua lah bono. Agak apa bagai beli poh minta semua pati arah dia ke bono. Jangan lagi kau bono berajar lagi tu ropa poh di nama stakom pada pati bono ku. Ni mengajar mi putih ini. Eh, Bapalah juga ni bertiup melangi, Kita bangatlah juga pada di bono sore Mahal lah pada bono ni Mana dah boleh tengok rupa ni hari ni Aduh bono tuan Putri Tidewi Sekarang lo ni bono Pasti sudah dapat doh Buti mata bono di dalam kaip ku ikan selagi li sisi terlono Betul kau begitu ni Betul dah ini bono tuan Putri Dewi kalau betul begitu ni, Selolah ni ni ni aku berpulih tubuh bondo. Ni bubulah juga putih mata bondo tu di dalam kayak cerita sejarah. Ini janganlah juga sabuk mengkubah di belah seloko. Bondo tak sanggup lagi duduk begini. Bondo tak sanggup lah juga. Tangga ke merita eh acu lulu. Dalam tir murde di dalam dado lah juga ni sore. Eh. Sapo tak si tengok anak ni. Maka marah jenuh mereka putih Amo pita tanya mengambil ke rata Rata panjang dekat lah juga ke panda Jalan jauh kita ke berkaki Membaca ke nisara isin urok ditutup pada waktu hijau sibuk dapat Lengok ke langit ingat kau bapak kayu Tunduk bumi ingat kau rebu kayu Membuka ke pejabat ke sembila Nombor buka pelok putih mata Tuan Menteri Tidewi Terpaksa dulu tak kalau mula lagi Belah jujur aja kau ni makan meko putih. Mono sudah nampak doh keinahilan juga di ala dunia sakit memerconya pada. Selamatlah juga Yuan Superno. Mano besa ai pengasuh ambo. Tuai guna apa tengok dah ambo ni? Ambo nampak dah besa ai. Mana bewa yo? Kita ada sini. Mana besa mak? Aduh. Nama Rana punya kendal ni Sekala dia dengar Ada hehehe, saya tanya. Ni mara jen meka putih ni Cita lah juga pada ribono ni berapa Ni sepenuh orang satu benda Beginilah juga benda tu Om Tri Tidewi ketulah lah juga pati nami buka mah buka pegok jalo mah jalo pegok dari tempat tangi dia hubungan taruh guru aku benda Benar ni tuka ni kata demo dokter guru ki kalau putu soga kena bunuh lagi kok soge gaya kita putu loga kena bunuh lagi kok dua ge hatu lagi kok pati sabu bondo tanah kita ni maga jermi kau putih Buat guna buka mah buka pegok lah juga jalan mah jalan pegok Kenapa tu? Ki kalau putus sorak kena bunuh lah juga Yayak bono soge Betul lah lah. lah bono putu ko tidak pukama jalo mah jalo pego ni hatu putu dah mana pati gelo lah juga agni mana bunuh lah mana no bunuh pati po pati gelo agni mana bunuh pati lah mana pati po ko lima ke upo tamo de upo udah upo lah juga binatai ko bunuh pati di bono tom tri tidewi bunuh lah juga di pati makanya lu mikopati bono Ni mara jenemi ini. Bono tak datang tila juga dan bono ni. Banyaklah juga ni tulu bono. Sepaklah juga ni sebelah kiri pada ribondo ni. Nak buat jalan dah. Bukannya seroyak lah, sabarlah kita mimpi ketik dulu lah malam Nak bunuh kita dah hari ni. Apa yang kerti nasak eh apa? Ya Allah dah. Bunuhlah. Tapi aku nak bunuh ke? Kita hidup tak guna lagi. Siapa boleh buat tak boleh nak royak dah. Bunuhlah tu aku nak bunuh ke tak kira ada ke mana-mana apa. Eh, eh, eh, bunuh eh. Habis tak Ya Allah dah. Amba tak ada hati lah juga nak bunuh kamu. Kamu banyaklah juga jasa pada negeri Adik, adik Gadu ilik, gadu Yalah kita lah hmm, Dia ada peti rumah juga Bunuhlah aku nak bunuh bayah juga Ayah hidup tahu guna lagi kita nak everyday kat orang tua kata dah kena lasak kau tak jadi beruk dah. Kau, ekor panggil tak panggil beruk, orang panggil kau ekor kuduk. Bunuhlah, nak bunuh yang lo lah kita lah lah Dia malu nak royak Apa royak? Hmm, tak ada apa-apa lah, lari ni hari gapa hari kita kemelok ni Apa ya? yo? Ke? Apa yang mana royak lah juga apa kepala apa ya? Hmm, ya lah lah, macam mana royak nak bunuh kita Ambo lah juga tak ada hati nak bunuh bayi ya Mana mah? Tak datang hati nak pun nak bayar sepok lah bayar bagi sepuluh Haaah kawin lah <laughs> Tentu kita lah Aku tak ada habis orang lain Pada orang lain Pada bunuh apa Dia bunuh kita <laughs> Abang mak Tak ayah abang mak lah Tak ada kena baik Dia bunuh ni eh. Orang lain beranak lagi dulu kita Aduh, Abang Mak kena siel Abang Mak ah, ha, Siel babi apa orang yang mati ni Orang kita siel Oh ya Allah lah mana lah Kita tak tunggu tidur ke abu malah Abang Mak terpaksa lah juga hari ni Abang Mak kena mati lah juga Untuk keluar Saya kumpul-kumpul di bawah suruh kau dah yang tabalah di dalam negeri Tak kira dah Pendek hari ni tak kena saya Tak kena aku dah Sebelum kita mati dia membunuh taruh kita dulu bunuh Nemo eh Ha, ni kapok ni makan okay, okey dah aku nak tobek aku nak tobek aku nak tobek ha. ya lah Oya Oya ada arah lah mak aku nak tolong mu tak boleh mu hari ni mu serah diri lah mak mu lawa aku tak kena mu mak suruh diri mana Musik orang digila. Ah, ha, kalau we oge ini, toba kalau we oge tadi, oh yo toba aku kalau we oge, musik ini aku kau aku tak ini. Aku benar, aku tak awe mu mak. Padu, sebelum aku mati oh yo, aku nak bersel aku mu yo. Cewek nama apa? Oh mana aku jual aku bamu mulu ke? Piti baik aku. Waduh, aku tak payah kelik kamu ke? Hah? Aku kira halal lah ya Eh gunyo Aku beli kubamu mula ke aku tak bayar Badu Aku akan nak bunuh Ba Kan aku tak boleh bayar aku kira halal lah. Eh kena kau tak naik Ba apa dia? Dia beli kubah aku hak jatuh mula baju. Dia tak boleh nak bayar lah kena bunuh dia baju. Dia kira halah Ramah lagu tu Pengasuh itu apa ada kau pengasuh? Apa dengan sebab? Apa dengan kandok kamu datang sebab aku makan jelumik? Cerita bangga. Aku tu apa nak? Begini ikut tuiku mengikut putih. Tati ya lagi kau pada tuiku. Di dalam ikat berkata sekarang learning tuiku untuk mempah kau badi belas roko. Itu betul akan tu apa nak? Kuni nasi jatuh atau lagi sama soge. Pati kesia tuiku sama negak suka terjadi bu bodoh. Suka terbodo pun jadi tapi apa boleh buat siapa terpaksa lah juga sama kena bunuh Lepas tu macam mana kita nak buat pengasuh kita buat pada kau? Ini bagai terpaksa. Tu aku marah jenis kau putih. Tu aku guna dengar kata patik orang tua pada kau. Macam mana kamu kata? Tu aku tak sebunuh lah juga sama. Dengan sebab? Nyayok dia tu. Lepas tu? Tu aku pergi lah juga. Mesti nak sama. Tu aku lepas lah juga. Aku jatuh di lalau laut. Buih kilometer tujuh kalau kita bunuh begini zoliku kita lepas di dalam laut sama soge ningga kalau utuh sabu menjadi kem utuh batu menjadi Kau yang akhirnya yang bunuh begini ku nyanyo zoli sama tu aku tak tahu do so kata ciri pun so kata bodoh pun jadi jadi aku tahu di dalam laut boleh keluar tuju. tahu di dalam laut boleh keluar tuju. aku dengar kata kamu itu apa raga baiklah juga aku pergi dengan serta mentah lagi